Ik ga naar Groesbeek voor een speciale drinkbeker uit de Tweede Wereldoorlog. Door drie vrienden uit de grond gehaald. Ja, zoals de meeste mensen zouden zeggen, roestige beker. Maar wel blijkt, ja, ontiegelijk veel eh, achter te zitten. Zeven jaar speuren en veel toeval leidde Paul Geutjes van deze roestige beker naar een jonge Amerikaanse soldaat. Het verhaal begint in 2003, als Paul met twee vrienden bezig is met zijn hobby. Ze zoeken naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het eh, was op een zaterdagmiddag, uh, waren we z'n drieën. Eh, Rick, Mario en ik die, die waren aan het zoeken bij zijn opa's land. En hebben een tijdje gelopen en ze vonden we niet heel veel bijzonders. Tot eigenlijk een beetje einde van de middag hadden we zoiets van, nou, uh, hey, dat is toch een signaaltje. Laten we ze opengraven graven. En eh, nou, toen vonden we dus eh, al vrij snel die beker. We staan precies op de plek waar we die beker hebben gevonden. Deze? Ja, deze. Mag ik hem vasthouden? Ja, tuurlijk. Eh, tuurlijk. Ja, hij heeft zo lang in de grond gelegen, want die is uit de Tweede Wereldoorlog. Het is uit de Tweede Wereldoorlog, gedragen door een Amerikaanse parachutist. Sommige mensen zouden zeggen van, wat zijn ze toch mee bezig? Want het is een stukje ijzer of een stukje roest. Maar als je toch dat, dat speurtraject erachter, wat erachter zit, is toch best wel intensief. En uiteindelijk levert het toch wel heel veel op. Dus we beginnen met een stukje ijzer of een stukje oud ijzer. En dan blijkt er een heel bijzonder verhaal achter te zitten. En dat maakt het denk ik toch wel heel uniek. In Groesbeek is tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer hevig gevochten. Dus een drinkbeker van een soldaat is op zich niet heel bijzonder. Wat deze beker zo bijzonder maakt, is de inscriptie die erin staat. Die avond eh, is Rick eh, die beker thuis gaan schoonmaken. En toen kwam, eh, ja, het is heel moeilijk te zien, maar dan kwamen toch heel duidelijk die initialen en de naam aan de onderkant kwam die tegen. En wat staat erin? A.F. Taylor. En dat staat voor Harold Francis Taylor. Oh? Ja, <laughs> het is moeilijk te zien, maar het is echt... Ja, moet even goed kijken. En gelukkig er een, eh, bestaat er een online registratiesysteem dat, alle gesneuvelde eh, Amerikanen uh, parachutisten zijn geregistreerd. En ze hebben ja, die avond nog gekeken en toen bleek inderdaad dat hij gesneuveld was. Dus dan heb je zoiets van, oh, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Dat je toch iets hebt van, van iemand die daar op jonge leeftijd dus, is, gesneuveld. Dus dan wordt die beker in één keer heel, heel ander, krijg een andere dynamiek. Dan hoort Rick's vader Theo van de ontdekking. Hij was zes jaar toen de Amerikanen op 17 september 1944 tijdens operatie Market Garden met honderden tegelijk boven Groesbeek werden gedropt. De vondst brengt veel herinneringen boven. En heeft u ook parachutisten gezien dan? Die parachutisten kwamen zondagsmiddags eh, bij ons in huis. Ja, ja, ik had er nooit parachutisten gezien, en soldaten ook niet, dus dat doet heel veel. Ja. En er waren zelfs gekleurde bij. Ja, ik had alleen zwart toch nooit gezien, gezien verder <laughs> nooit iemand. En die kwamen vragen of ze s'morgens een ontbijt konden krijgen. Ja, zo, ontbijten. En dat was afgesproken, dus uh, eh, maandagsmorgens, 18 september, toen waren we s'morgens om 7 uur, want wij liepen nog in de pyjama, zeg maar. En mijn moeder die uh, soldaten eh, geholpen. En op een gegeven moment kregen ze een aanval vanuit de andere kant van de wielenbaan. Daar zaten Duitsers. Zie je aan de eh, overkant van de weg? Ja, zeg maar. En, toen is het zo gegaan dat de militairen zelfs met de boterham in de mond haastig naar buiten gingen. En die sommeerden ons dat we dekking moesten zoeken. En een half uur daarna stond de hele boerderij in de fik. Terug naar de beker, terug naar 2003. De jongens weten nu dat de parachutist Harold Francis Taylor heet. Maar dat is voor Paul niet genoeg. Hij wil meer weten over de eigenaar van de drinkbeker en begint een zoektocht. Toen ben ik zelf wat advertenties eh, gaan plaatsen, wat zoekadvertenties van of mensen diegene ook daadwerkelijk gekend hebben of kennen. Ehm, nou, dat duurde pas, ik denk een jaar later kregen we pas echt één reactie. Eh, vrij onverwachts moet ik eerst zeggen, want ik had eigenlijk een beetje de hoop eh, opgegeven. Ehm, dat was eh, Monique Wijman, die woont in Zuid-Limburg. Zij is, heeft het graf van Harold Francis Taylor geadopteerd. Maar dus je kunt een graf adopteren zodat iemand die daar ligt nog af en toe bloemetje Ja, nee, zeker. Die, die houdt af en toe dus bij een ceremonie, staat daarbij en die houdt die er een bloemetje bij zetten. Nou, dat vind ik ook natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Maar in ieder geval, die contact die, eh, die was er. maar ehm, alleen op een gegeven moment, ja, eh, dan hoop je dat er toch nog iets nakomt. Ja. En gelukkig was dat ook het geval. Toen kwam per toeval, eh, weer een aantal jaar later, ehm, zij in aanraking met een, een nicht van die familie. zij kwam in Magraten in Limburg om het, om het graf te bekijken en ook bij een ceremonie aanwezig te zijn. Als, als een van de familieleden. En ja, toen kwam Monique natuurlijk ook met haar in contact. En die zei van, er zijn jongens die zijn op zoek eh, naar nabestaanden. En toen kregen we heel vrij snel contact met zijn broer, uh, jongere broer. En eh, nou ja, heel netjes een, een brief en, en, informatie over hem, over zijn persoonlijk leven. en dat is wat we zochten. We zagen een stukje ja, achtergrond, want ja, je hebt wel een, een, een naam en, en, en een beetje een gebeurtenis, maar we hadden geen foto's, niks. jullie konden ze nu echt iets vertellen. Ja, precies. Nou, het vermoeden was dus uh, wat hun hadden dat hij wel hier eh, geland was met de parachutedroppingen. Uh, en dat hij bij, richting Nijmegen moest om daar een van de kanaalbruggen te veroveren. en zij dachten dat hij daarbij gesneuveld was. Dus maar jullie konden nu vertellen, het is waarschijnlijk dit weiland geweest. Ja, nou ja, bijna wel zeker dat het, dat het hier is geweest. Ja. En dat, dat wisten ze totaal niet. Maar als je dan zo'n beker vindt, moet ik me dan voorstellen dat het heel goed zou kunnen dat deze Harold Taylor bij u op de boerderij ja, dat ontbijt heeft gehad? Dat is me eigenlijk wat me bezighoudt, maar dat kun je niet meer uh, gaan vragen. Dat is, uh, ja, dat is eh, voorbij. Helaas. Dat, is, dat maakt het ook wel heel apart. Dat je, dat je die beker vindt. Het verhaal wordt dus komt, komt vrij. Hè? bedoel, mensen die, die komen met informatie en dan blijkt eigenlijk dat het heel dichtbij is in één keer. Want die vader van Rick die, die komt met een verhaal wat, wat ontzettend veel op elkaar lijkt. En dan, dat is natuurlijk wel heel, heel apart. Jullie speuren dus helemaal niet naar metaal, jullie speuren naar mooie verhalen. Ja, misschien kun je het zo wel ja. <laughs> Ja, ja, precies. Dus ik, ja, ik vind het wel een stukje eerbetoon voor, eh, ja, voor wat hij gedaan heeft. Er zijn, zijn er nog duizenden, misschien honderdduizenden verhalen, maar goed, dit is één ervan. En ik, ja, na wat hier allemaal gebeurd is, ik denk dat op zijn minst dat wel, eh, ja, dat soort verhalen verdient. Dat je, dat je er toch even bij stil eh, kunt staan.